Grazas, presidente. Ben é certo que se lle enviou o proxecto de lei ás organizacións sindicais e non se lle enviou un, se lle enviaron dous Outra cousa que houbera negociación real, outra cousa que de verdade a Administración se sentara cas organizacións sindicais e abrira un diálogo construtivo para chegar a un acordo. Está claro que non foi así, por eso tamén é certo que a oposición coincidimos en moitísimas das nosas emendas porque recollimos aquelas reclamacións dos traballadores e traballadoras públicos que o Partido Popular negouse a escoitar e que negouse outra vez a escoitar cando as presenta a oposición. Polo tanto, non é certo que houbera negociación. Si o que hai é o cumplimento mínimo do que hai establecido. Evidentemente, se non sería abertamente xa unha dictadura e lle sacaríamos o disfraz da democracia. Polo tanto, vostedes o disfraz sempre o empregan. Fala da devolución da paga extra do complemento específico para 2017, menudo logro. É unha débeda da administración cos traballadores e traballadoras públicos que, por certo, non é para devolver unha colaboración voluntaria dos traballadores e traballadoras públicos para eh, sair desta crise. É un recorte que se lle impuxo aos traballadores e traballadoras públicos como se nos impuxo a todos os cidadáns todos os recortes sin preguntarnos en ningún momento e sin ter en conta tampouco iniciativas distintas que puderan amparar tamén a saída da crise. Pero O Partido Popular agora nos acaba de vender o gran diálogo que tuvo tamén coa oposición e hai xas de lactación en toda a administración, como non están por lei, tanto para a administración como para as empresas privadas. Pero tamén é certo que se negou a recoller outros dereitos eh, eh, sobre os permisos maternais e paternais que estarían ben incluso algunha das emendas presentadas polo Grupo Mixto que pretendían recoller, ademais, tamén por pois un pouco de mm, pedagogía sobre a igualdade e os dereitos da muller. En canto á negociación colectiva, se invada a negociación colectiva, se impida a negociación colectiva e se poñen todas as trabas posibles por si xa eran poucas. E entón hai artigos como 13 donde di que a administración polle unilateralmente se non hai acordo na negociación coas centrais sindicais impoñer as condicións eh, laborais ou o artigo 153 que otorga potestade á administración de incumplir os pactos coas centrais sindicais por cuestións económicas. Sin embargo, non se pode, non se lle permite aos traballadores traballadores e traballadoras públicos que incumplan esos acordos cando o seu salario é unilateralmente reducido e as súas condicións laborais empeoradas e esas razóns económicas que afectan a súa vida non valen para incumplir acordos. Si falamos de outros temas como transparencia, evidentemente perdemos transparencia coa limitación da capacidade das organizacións sindicais de participar nos procesos de selección e eh, eh, dos empregados e empregadas públicos e tamén na eh, facilidade e na ampliación do nomeamento de postos directivos. Por lo tanto, perdemos en transparencia dentro da propia administración. E perdemos en transparencia e perdemos en calidade democrática con iniciativas como a avaliación do desempeño que non hai forma de medila e que só sirve para castigar aqueles que non sean dóciles coa administración. Como facilita tamén seguir coas privatizacións e eh, Eh, introduce outra fórmula como é a discrecionalidade técnica que está claro que o que impide en eh, recurrir aos tribunais ante as eh, inconsistencias ou posibles ilegalidades que realice a Administración. Tamén se elimina e non se acepta pagarlle o 100% as baixas por enfermedade dos empregados e empregadas públicos como se si estar enfermo fora un luxo e non un problema de saúde. Introducen outra vez o concurso específico como unha fórmula fórmula para utilizar aumentan o papel do concurso específico, polo tanto, volvemos a cargar e a aumentar as posibilidades de nomentamentos a dedos, limitan e, niegan, e se negaron a aceptar todas as eh, emendas que iban destinadas a mellorar a atención dos maiores e dependentes a través dos permisos recollidos para a súa atención na lei, así como moitos dos permisos de maternidade que se recollían. Tamén se negan en función tamén desa conciliación da vida laboral e familiar a facer previa á OPE unha promoción interna que aproxime os personal eh, público aos, aos seus centros aos, aos seus fogares, senón que siguen vostedes cos itinerarios dos traballadores públicos e introducen as retribucións diferidas para empezar a facer seguros privados de xubilación para os traballadores e traballadoras públicos. É dicir, vostedes por lei animan e din que a Administración vai apostar por acabar coas prestacións por xubilacións públicas e empezan a apostar por, por darlle ganancias á gran banca. E xa para rematar, un gran ataque ao uso do noso idioma e o recoñecemento do noso idioma na administración. Nada máis, moitas grazas. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, señora Paz.